Plötzlich ist Eberhard gekommen zu mir und gesagt, ob ich eventuell mithelfen beim Mondversuch, hat es dann geheissen. Sie haben der NASA vorgeschlagen, ein neues Experiment abzuhalten auf, der Mondoberfläche. Sie wollen die Zusammensetzung vom Sonnenwind sie untersuchen. Wir nehmen Aluminiumfolie und die exponieren am Sonnenwind. Und der Sonnenwind der geht dort in die Folie rein und bleibt dann stecken. Das ist der, der unterste Teil der Folie. Also die war irgendwo so da unten vom Mond, gewesen, mit Apollo 11. Diese Seite war gegen die Sonne ausgerichtet, also so auf der Rückseite heisst es Shade. Ja, die habe ich das zweite Mal in den Hängen, auf jeden Fall mindestens. Aber halt zwei Monate vor einem Apollo-Flug hat man die, das Päckchen da oder so vom Mond gehen, nach Cape Canaveral müssen bringen. Und da habe ich den, den Zuschlag bekommen, dass ich die halt übertransportieren transportieren durfte. Und die habe ich nachher dann abgegeben. Nicht mehr gesehen, bis ich jetzt, nach 50 Jahren, habe ich eigentlich das Stück wieder gesehen, das ich einmal nach Cape Canaveral gebracht habe. plötzlich kam äh, der schwergewichtige Brief gekommen. Und da ist drinnen gestanden, was es alles muss, muss und nicht oder darf. 454 Gramm dürfte das machen, das ganze Experiment. Und dann haben wir es schwer am, am Kopf angekraut und gedacht, oh, ist die äh, so leicht. Dann fast jeden Tag sind wir zusammengekommen und haben Gehirn darüber, was machen wir jetzt da. Es hat keine, es hat keine Waschenken auf dem Mond, für die Folie aufzuhängen. Dann muss man das irgendwie aufhängen an einem Ort. Heutzutage würde man dem einen Selfie-Stick sagen, ein einbeiniges Rohr. Das Teleskop, das ist, haben wir gerechnet, fünf Segmente in innen. Das ist wie ein Busch. So also hat das funktioniert. Dann mussten sie aber die einzelnen Segmente in Hang innen blockiert sein, wenn es ausgezogen war, dass man von oben einstecken konnte, dass es dann nicht kollabiert hat beim Einstecken. Als erstes haben wir das, das Teleskop benannt und dann ist, ist sie gesehen, wo ist jetzt die Folie und dann kam die glorreiche Idee gekommen, wir könnten ja die, die Folie auf ein Rollen wickeln und das in das innerste Segment hineinstecken. Das war der grosse Aha-Moment. Und dann hat man gesagt, was, was machen wir da mit dem Rolli? Das war noch griechisch geboren, dass man gesagt hat, wir haben jede bessere Store für innen drei, die hat Federn, wo, wo man, wo man nachher wieder auflassen kann. <clears throat> Also machen wir eine Feder. Dann war der Prototyp da und dann hat, hat unsere Lobby zusammen wenn NASA äh, gesagt äh, wir würden das gerne mal probieren, Da muss irgendeiner kommen, der Erfahrung hätte mit, mit, als Astronaut, der den, den Raumanzug anhätte oder auch wüsste, wie, ob das ginge. Eines Tages ist der Termin gekommen, dann komme ich. Und dann haben wir alle zusammen einen höheren Puls gehabt, der Astronaut, das ist, das ist also quasi nächst Gott gesehen für uns. Und der ist gekommen. Dann haben wir die Folie in die Hand gedrückt, den Prototyp. Und nachher ist, ist das so gekommen. Die Folie war getroffen. Dort zum Ausleiden. Das hat der, der Astronaut hat das genommen und so ausgezogen. Und da unter, an diesem Haken hat er das am Ende vor Folie eingehängt. Nachher hat er gesagt, das sei alles gut. Das können wir eigentlich so machen. Und ich hatte richtig Freude daran. Das ganze Experiment, das wir hier gemacht haben, das ist so simpel. Jeder Mensch, der einen Storch abziehen kann, kann das, auch, äh, das auf, auf den Mond aufstellen. Abgesehen davon, dass mit dem Raumanzug ist das natürlich schon noch schwieriger war. Die Bilder vom Aufstellen von der Folie, die sind eben Erde schlecht weil das war eine fixe Kamera die er aufgestellt hat und nachher raus ist. Und da ist zum grossen Teil ist die ist recht am falschen Ort eingestellt Ganz am Rand draussen hat man gesehen, wie er, wie er da hat mit der, mit der Folie umgekantiert hat. Aber wir haben eigentlich nie daran zweifelt, dass, dass das sollte funktionieren sollte. Für mich ist das das absolute Wunder, dass wir hier dürfen fliegen dürfen. Ja, da sind wir stolz drauf. Aber das haben wir erst nachher realisiert eigentlich.